Allora, se così. Buon Natale, buon Natale! Buon Natale! Oh! Il cielo! E mica c'è Naiga, dica nega, panettone, Naiga. No, giga, prendi, prendi. E giga. Sì, si dice e dal cielo e mi ah, ha dato la lì e nega ah non si devo ecco vai vai non fai che vai no ecco quanto mi costò l'avermi amato a quanto mi costò 哇！有九位，看过了。谢谢谢谢，老师忙。老师好，吃好还有三组哦。这个三百有做到。哎，还有吗？还有还有。没有。 下雨了，我帮你拿